どうも、辰巳バノビです。今日は仮面ライダーガイムの、えー、これが変身ベルト、デラックス戦国ドライバーを開けてみたいと思います。で、これは、えー、主人公の、えー、仮面ライダーガイムと、あとこの、まあ、ドラゴンボールでいうベジータ的存在な、 <laughs> えー、仮面ライダーバロンの、えー、2つの、えー、このベルト、サウンド と楽しめるということなんで、えっ、ー、と、開けてみたいと思います。ずっと、もう眠って埃だらけになってたんで、えー、ちょっとそろそろ開けないきゃなと思ってたとこなんで、中身もちょっといじったことがないんで楽しみです。こちらがパッケージの裏の面です。よし、じゃあ早速組み立ててみたいと思います。 演出となっていて、えっ、ー、と、この、ロックシードの中にはもともともう電池が内蔵されてるみたいなので、あとはもうこれをたまごっちみたいにここを引くだけで、あとはもうこれで電源が入るようになってます。ただ、この ドライバー自体にはちょっと電池が内蔵されてないみたいなので、えーと、ちょっとこれを、あネジか。ちょっとここに単4の電池を入れないといけません。本当が、これが剣か。ちなみにこれが組み立てたバージョンです。えっ、ー、と、これやっぱ子供用なので、えっ、ー、と、ウエストのサイズ的には この鎌田くんぐらいの長さとなっております。なんで多分大人がつけると、あの、鉢切れます。女性とかだったらこれ多分つけられますね。うーん。それでは早速外務の方で音を鳴らしてみたいと思います。戦国ドライバー。えー、っと、あ、剣を下ろすと カシンと音が鳴るんだね。で、あとが、これか。このオレンジのロックシードもスイッチオン。あ、和風だね。 <laughs> で、ボタンを押すと、なんか音が出るらしい。こうか。バトルスタート。You win. Rank up. あ、もうバトルしたくてしょうがないんだな、これ。 <laughs> あ、多分これ変身できるのかなこうかなへへへへ。で、こうか。ロックオン。おお。でってけでってけでってけでってけで。で、こうか。 へえ。かっけえ。なんかあの、ホラー街とかマジかっこよかった、今何ええ、開くとここになんか、剣が出てきてる。んで、オレンジの切れ目みたいな感じ。へえすごい。え必殺技ができるらしいよ、これ。こうかな。オレンジスカッシュ。へえ、あ、 2回やったらどうなんだろう。オレンジオレああ。ちょっと、ミルクが入った感じなのかな ?3 <laughs> 回 ?2、3。オレンジスパークンスパークリング。シュワシュワな感じなのかな <laughs> 4回やったらどうなんだろう。1、2、3、4。あ、変わんないんだ。えー。ピュンピュンピュン。はい、次はバロンでやってみたいと思うんですけど、そうすると、なんか、ここを一回変えないといけないですね。ほ。ほ。 c o だって。あれさっき喋ったっけこれ。バロンだと喋んのかも。あ、わ、一緒か。じゃあ、次はこのバロンのバナナのロックシードを鳴らしてみよう。なんだこれ。ドラゴンクエストどういうことなんかちょっとまた洋風になりましたね、今度は。え、 こ押すとな、また音が鳴るの。あれあこうかな。こっちか。バトルスタートは同じか。You win. Rank up. もうバトルスタート <laughs> OK。で、あ、今度これを上に上げるんだ。バナナ。バナナナナナ。 シン。で、ロックオンした。おあ、そろそろお 音かっこいいな。バナナスカッシュでした。バナナオレでした。 じゃあちょっと、このバロンのやつで、ガイムを使ったらどうなるのかちょっとやってみたいと思います。OK? <laughs> なるほど。 はああなるほどねこのドライバーとロックシードが別々で音が鳴るからこれをつけた時はあの最初の「トゥルデテテテテテテ」が鳴るんだねへえでなるほどじゃあこれを外務にしたら あれなんだねきっとモンじゃないよもうよしよしよしよしバナナお戦だ戦だ えー、だけど、バナナ。はあ、なるほど。はい。ということで今日はこの戦国ドライバーを開けてみました。えー、結構ね、いろんなこのサウンドが楽しめたり、あとこういうロックシードとかのこの持ち応えとかもすごくあって、なんつったらいいんだろう、 なんかリアルにリアル感がすごいあって、えーと、これは絶対男の子を喜ぶと思います男の子だけじゃないと思うけどね、まあ、あとはその大人絶対これ大人も楽しめるようんということで、えー、これは以上ですはい いただきありがとうございました。